Ассаламу алейкем абзал бауырым біз мынау кино түсіреміз деп қатты қателесіп жүрміз мына киноны қарап отырсаң адам кино көрген болмайды адам ә, намысына тиетті бәрін бір, ақша бәрім дұрыс па иә sen өзіңе шөп салып сен не деп тұрсың неге маған жала жабасың мен кіммен кездестің өтірік айтпа маған маған телефондағы бейнежазба өтірік дегің келе ме намысына тиеді иә мына жат бауыр деген кино әкесі бір кезде шешесін тастап кетеді екі бала жетім өседі әкесі сомен ауырады әкесі сомен көшеде қалады оны баяғы анасы анасы анасы досы бар басқасы бар жаңағы тауып емдемек болады бірақ енді кино түсіреміз деп біз қазақтың қалай арақ ішетінін қазақтың қалай әйелдерінің жүргіш екенін ә, анасын ана деп айта алмайтынын ә, анасын жаңағы анашым деп айтқанның орнына апа апа деп жана ә, мына түріктің киносында не көреміз біз соны қазір түріктің киносын қайталап жатырмыз ғой ә, сол жаңағы шешесі баяғы күйеуінен сол неғып қалып, екі баланы жеткізіп, жаңағы сол жаңағы иә мебель жасайтын жаңа сондай бір фирма ашып баяғы киноны былай қарап тұрсаң бір кино көріп отқандай болмайсың ана кенже ұлының екіншісі жаңағы ішкені қалай ішетінін жоқ бізге кино кино көрсеткенде жаңағы керегі жоқ ол жаңағы әйелімен ажырасып кетіпті әйелі басқа ә, еркекпен кетіпті басқа еркекпен жатады екен біз содан асыра кино түсіре алмай жүрміз қазір бізге керек жоқ ондай лас киноның керегі жоқ мынау лас кино мынау міне қазір қандай арақ ішіп не әкені сыйламайды не шешені сыйламайды әйелінің жүрісі анау әні ә, құдағиының жүрісі анау әні ә, жаңағы құдаларының байлығына қызығып сол үйге тұрмақ жаңағы күйеу баласын алдап ә, жаңа пәтер алдырмақ міне осы біздің қазақстанда осындай кино міне ә, кино емес ол алаяқ кино иә жа қазақты бейшара қылып көрсетеді қазақты сорлы қылып көрсетеді ә, қазақты сондай ақмақ қылып көрсетеді иә ондай киноны көрсеткеннен гөрі көрсетпей ақ қойған жақсы ғой ондай кино түсірудің де қажеті жоқ жаңа түріктің киносы мына таза түріктің киносы ғой иә жаңағы иә бизнес асады соны міне екі қыз қазір мына жерде төбелесіп жатыр екеуі қырылысып жатыр сол баяғы түріктің киносы ажырасу өлтіру солай мынау назарбаев жүйесі э, қазақтарды аздырып тастады иә аздырып тастады қазір мынау ана лидия Каденова ханым баяғыда тамашада ойнаушы еді қазір міне актриса болып қазір киноға түсіп жатыр ә, біз киноға қалай түсеміз біз киноға түсуді білмейміз Э, әйтеуір көрінген әйтеуір сөйлеу деген осы екен деп не мәдениет жоқ не не жоқ э, әйтеуір кино түсіргенге мәзбіз э, анау қазіргі өлеңдердің бәрі анау әні аспанға қарап жұлдызды санайды шеп шеп дейді не болмаса ана шатуновты қосып белая роза дейді әйтеуір қазаққа қазақтың өзінің ана тілін қорғып Э, ана тілін мазақ қып сондай өлеңдер шығып жатыр э, өткенде мына теледидардан бір тұрсынбектің бір хабарында көрдік анау қазақтың қызы қандай кереметтей ән айтып тұрса э, анау құдай бергеннің баласы бір өлеңді айтады екен не мағынасы жоқ не түсінігі жоқ сол өлең жаңағы бірінші орын алды міне жастарды улады деген осы жастарды улап тастады Э, жастарды қазір ә, патриот деп тәрбиелеп тастады егер де біздің қазақты қазір намысшыл бол намысты қолдан берме деп тәрбиелейтін болса біздің мына ажырасу мәселесі жоқ болып кетуші еді ә, мынау түрмеге отыру қазақты бірін бірін соттату деген жоқ болып кетуші еді неге өйткені мынау жоғарыда отырғанның көбісі орысша тәрбие көрген орысша тәрбие көргеннен кейін бірін біріне бауыр баса алмайды ә, бірін бірін көре алмайды бірін бірін атып тастағысы келеді бірін бірін түрмеге отырғызғысы келеді ә, сондай мәселеменен қазақстан деген халқымыз сөйтіп азып тозып қазір өмір сүріп жатқан жағдайымыз бар міне осылай бауырым көрдің бе біздің бабаларымыз қандай ұрпақ тәрбиелеп жатыр біздің бабаларымыз ойлап па осындай біздің ұрпағымыз майдаланып кетеді ойланған жоқ ойлаған да жоқ әйтеуір оңбай жатқан кім оңбай жатқан қазақ халқы қайырлы түн бауырым ертең сәрсенбі күні сәтті болсын